ছিল fly away with me the moon and water I Somewhere close to harmony When the world is sound asleep Something's gonna bring something at the edge of space Calling us to fly away But 他们的圣石 哎，你到哪去？拜拜。好。一分要十公里。开车回去。不好意思。看，到我这了。你们要直接开灯哦。 <laughs> 也可以。那你们可以盯多久？会不会蛮危险的？几秒，都几秒，都几秒。 等他回去，就是截截画面而已啊。他知道。不可以啊！放手不行还有不是，我刚从湖北回去就啊。了。啊！这里啊！你不要挡我啦！